عسلامة معكم مروة غزباني membre de SMC 2018 donc انا اليوم حبيت نحكي لكم على حاجة باش نعملوها جديدة في ال SMC السنة اللي هي les cartes membres donc les cartes membres هذوما باش يكونوا كيما وريتكم كيما هكايا mais en vert selon notre charte donc ال carte هذيا ce prix متاعها très raisonnable اللي هو 20 دينار دونك آه 20 دينار تخليكم آه تتحصلوا على الكارتة هذيا او تدخلوا بها للي زاتولي نتاعنا الكل دوران العام الكل نتاع 2018 دونك احنا آه نورمالمون عندنا دو زاتولي par mois. Donc, في أي atelier, juste il suffit de نوريو الكارت هذيا وتدخلوا مرحبا بكم. نحب نقول زاد اللي فما دي ريدكسيون اكسبسيونيل كي تبدا عندكم الكارت هذيا للي زيفينمون بايون الكل. Euh, نحب نقول اللي les ateliers جايين sont très très très intéressants دونك ما تفوتوش باش à chaque fois ما نقعدوش ندفعوا خاطر لي كارت هذوما يعاونوا لا سام سي ويعاونوكم انتم زيد باش تعرفوا tout ce qui nouveauté tout ce qui ينجم يعاونكم في ال في la vie professionnelle نتاعكم في tout ce qui marketing digital ومرحبا بكم الناس الكل